大哥做个示范，我先量大哥的屁股的长度嘛，对，从这一点到这边，我先量好，量好了我就开始做一个剪贴，所以这个贴法就是你要跑长跑你要先贴起来，因为很多人大腿拉伤或者是蹲不下去就是这个地方。那好，我们已经剪好了，大概在这个位置到这边。 那我现在走这么长路，大概我估计大概是十公分左右，到十一二公分，然后把它对折起来，剪一个 Y 字形。这手册里面都有这个有这个图的，还也有步骤，但是我们亲自讲完，你练习一次的效果会更好。都剪成圆弧。 先把一段五公分拉掉，大哥，这个对不起，你这个骨这个往上拉，拉到臀部这边，看能拉多高就多高。好，然后请这个大哥要整个趴下去，先扶到这边吗？歪歪下去，再上下上下，把这大腿撑开。哎，对，扶着吧，不怕摔倒了。哎，第三方法是不是？我拉起来。嗯，好，在坐骨的下面，好，就屁股坐下去那个臀部下面，然后这样固定，先贴第一端。 然后再把它拉掉，我贴的还是不够高，再贴再高一点嘛。嗯。这个弯要多开。 呃，到这边到做横轴纹没有关系，到横纹头，我觉得我还剪短，到横纹头最好啊。然后来回摩擦，好，早上我们先贴好了，待会再仔细摩擦一下。我请大哥，现在我扶着他慢慢蹲下去来，慢慢蹲下去。